É, Jorge, gostou? Maneira pra caralho. É? Maneira pra caralho ela. É gostou mesmo? Uhum. Que bom porque é sua. É presente. Pô, mano. Ai, você veio, é mano. Filha da puta! Ei! Ei! Como assim, Jorge? Vai. Uh! Orlando! Boa. Boa. Você vê onde ele está pelo menos? Vou tentar subir. O voit direct, voit bien direct. Tô aqui. Não tenho visão, não tenho contato. Peraí. Pode avançar, pode avançar. Contato, contato, contato, contato, contato. Meu contato, girou. Ele tá nas construções aqui, ó. Na... 10 horas. Minha 12 horas. Eu vou descer pra cruzar com você. contato. Desculpa! Boa. Avançando. Na casa, na casa, no meio. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eu tenho ele. Tá bom? Carregando. Tá bom? Eles conseguiram cravar a bandeira. Deixou passar. Ah, eles roubaram a bandeira, tá É, eles roubaram a bandeira. Ah, filha da puta!